وموسى وعيسى وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فَانْتَقَمَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته everyone tonight is the 25th night ليلة القدر إن شاء الله Um, Alhamdulillah, I am very excited to be leading the Taraweeh tonight as it's my first ever. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has given me the chance. Allah subhanahu wa ta'ala has given me the chance. Only Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.